سمعت كلامكو عني طلع الكلام خايب لا فيكو راجل جدع حتى الجدع غايب في كلمتين الستي على طيبتي بتعايب في كلمتين الستي على طيبتي بتعايب ده انا خدت فيكم قلم